kecha bitta espas ahmoq yozibdi biz qur'on musobaqasi o'tkazyapmiz o'zida sal tomi ketgan shunaqa sal aqli joyidan bo'lmagan parosatsiz ahmoqlar bor eng asosiysi nafsi buzuq qur'on musobaqa uchun nozil bo'lmagan qur'on tadbiq qilish uchun nozil bo'lgan hayotga deb yozibdi marhamat tadbiq qilaver kim seni to'syapti qil nega hammasini men qilishim kerak men qur'on o'qityapman qur'onni ta'limini yetkazyapman ekan sen ikkinchisini qil nega uni mendan talab qilasan qayerdan bilasan men tatbiq qilyapmanmi qilmayapmanmi qur'onni tatbiq qilish avval o'zidan bo'ladi o'zingga tatbiq qil oldin sen qur'onni axloqini ma'nosini o'rganchi oldin qur'on nima deyapti qur'on shunaqa qur'on ahliga sakra deydimi qur'on shunaqa musulmonlarga shunaqa ozi beposhna bo'l deydimi qur'on shunaqa yurtda fitna chiqar deydimi qur'on shunaqa musulmonlarni orasida nizo chiqar deydimi o'qib oldin sen qur'onni badbaxt sen o'zing hech narsa qilganing yo'q puf desa bolangni uh, uh, qo'yningga olib qochasan chetga nima qilasan sen katta gapirib agar gaping bo'lsa gapirma qil qil uni sen mana bu jihatlarni har bitta musulmon his qilishi kerak rasuli akam alayhissalotu vassalom har bir kirgan kishini o'sha o'zi uchun nima manfaat va o'sha orqali ummatga nima manfaat bor o'shanga yo'naltilardilar endi qilaveringlarchi bu narsa bo'lar degan gap yo'q edi